so kati amazzi tegatambula anti kubanga eri enkuba etonyakakatiagetwalibaddetukolatgafuluma eh, eh, omanye abakugu nze kyembewunye ku bantu ba uganda hmm. nti katonda agenda natuleetera ebintu oba uganda kubamu nti nsi yabasomi hmm. tugenda tubanga tuzikirira katonda naleetayo ekintu tubanga bawedde eh. katonda natujuna natutaasa nze nnaomukisa hmm. nsimpuli abamafe abo nga boogera isobeloganize tiimu gyemutasobolera kuddala kakati abasajja hmm. bayingira mu buli kitongole kyonna ekyanewunyisiza nti purezidenti yabayita hmm. nabagamba nti nenda kubasiba wakirabika ekitongole ekyamasanyaza kyamunyiziza nyo muyinza embawulya boogera hmm. ekitongole kyamasanyaza kyamunyiziza nyo miliyoni za dola anabaziba tekali kiriwo naye nga bwotunuuliza nti ate abakozi abali mukitongole ekyo hmm. si be bazitwala abakozi abali mukitongole omu bafulontisi babano era bagende nti pulezidenti yalagidde nakalima nalagira nowasaidi naye tulina okubaali bakwatibwa lwakozi tulina okumekinga sua nti abantu baffe tebakwatibwa imidiati olubakwatire babatwalamu anticorruption court nebabaikolosa examining bagenda kubabuuza gana amakampuni gabaki mafia yenanyini makampuni tebayise anti nzimbawulyanga baga nti ha mukambwe muzibu kati akati atusiba baba abaddeyo kali hmm. munaku omunaabaga nti abange ewange temugjayo kirabika misi enyumba yange yagibaagenzi njababuuli ekifo nga nze mmaze okutuukayo bagenze mu politeya entebe nolyoka batandika nsonga ku nsonga wanaagambye atya tumukubira wano wanaagambye atya ah, eh, anti yabagiseekati eh, oh, eh, bakola review si kukivaako to defeat him bakola review hey. yagambye bwati hey. to, to Rwanda, how do we fight back hey. mm. mupretea kakati nze ngenda e, erabika kungulu nti nzigale protea hey. mm. ngendayo nsanga muserikale mugambe bacomrade batuse nga tutyayo bacomrade batuse ngenderawo bwerere bacomrade bat this big people mm. they inside <laughs> nembagamba nemugamba you can tell them that comrade mirundi uh, has also arrived bafumudde <laughs> motoka okuzifulumyamu wano bamaze enaku bamaze ennaku nnya ku lwokuna ku lwokutaanu ku lwomukaaga ah, kadenge nga zipakinzaawo bafudde ba residence omuyimpiriyo bali ku kintu kimu enwe ah, wasooka nga waliwo abazigidde amuli ku lusegere mm. yababuulira nti omusajja atamye nebagenda ku imperio bamalawo ennaku ezo nga kabangalizigumbya banini si batono mm. ne kabangalizibeerawo nebamalawo ennaku ezi kakati pulezidenti mayo gundi omunnaabwe nabaga nti mumanyi ekizimbe kyetutuddemu kiri bagiti ebyuma byange bwe biŋŋamba kiri baagi eh, anti kati bali ku gunde ku jama jama yalema ate baatidde bagenda nebagamba nti katugambe kakaka ete mirundi mirundi yalina communication jayogera ne museveni baabayodde oluyoola oba ataani yabayodde abebyuma abo baleeta ebyuma bano bebakubyabasasi baiso yesu obi okyamuwulirayo serunjoji eh, okyamuwulira yalagawa <laughs> ngaozanya nokuzanya negundi ne eno kati anti ah, omupoliisi ndowooza atuusayo information yo nakoma ku gate nenekweka ne, ne, ne, naye emotoka ezafuluma zuzuzu kakati wano bwe bafuddewo emisinde balaze ku eminipaasa e these people they sit more than anybody they have the best lawyers in town they have everybody kusaidi yabothey are lolo is to find where there is man and how to get it munsi muno tebali banene bwe bati balina e- eh. hmm. ate awo nawoli resolutioni tezawedde nebatema kati ate kyava abayita ku sande tebatuula naye olaba nti how they meet nebatuula e, e, ekitintale ekitintale nebagaa nti batubagenze nebaddukayo gabantu era nze kambabuulire nabagamba nti mu gavumenti ya museveni museveni bwekiba kibiriiti fe abaganda tugereza nnyo ku kibiriiti alina obuti bubiri alina akamutabani we n'amagye uganda eyonga eggwanga tulina obubiriiti busatu akamuseveni akadaga n'akamagye ebisigaddewo akabirite kampa kaita mseveni era mbwe chobola nti kati echiri mu parliament mwe temuchitegera batu batu seno gamba katufuna omubaka omuntu mwe milioni bisatu a positive uh, artist inge nti ali positive parliament egalwewo nange bagala kansiiga kubanze kasooka nsiiga kitegeeza nti radio ne tv obigadde anti contact mwine mm. babayoola bagenda kusanga gye bagenda okakusiigira anti enyondo yange yakomyewo ya enyondo mweri mu nsawo yakomyewo nkubatula eh, wokaleetera anti temba manyi eh, anti ate kinamukyayi ebiri kyamaze nakyogera nembagamba hmm. nti ekiswaza omukulu wessomero uneb omwana badde afuna ekyenda kasa uneb ekola ebigezo nebagwa noswala nembaganti fe abaganda tugaa nti obwato bufa magoba pulezidenti museveni buli lwakola ekintu ngaaliye kakitambula kasakiteeka mu bantu nekifa nti ye yonna yonna yonna abadde alwana lulwe naye mumanyi nti enamba yaffe erinnya kati naffe tugenda mu kenya na tanzania wy bawano nabaganda nti akakodyo kebakola kuinkludinga batraka drivers naffe why do I claim nabaganti olubuto omukazi lwaze naluo neruuka mu ruba lwange yo mwana gwezika kusijja chewa yes wange why don't we separate these are kenyanis twaka driver bakafunide one achingi ah, na baba kazi bakubika vimeti ya msebenezo yes etitegeza ndio ready tibabujja wano ekitegeeza nti babaze nako eh, okuvanzania e- e- e- nti why is it that whenever the president whenever they predict nti musobedi agenda kukola lockdown ajijewo the number increases do you know the cost of tracing one gundi ali positive omu bakonda kisibo bonna baina ngenda kuwa esimu y'omusajja aliko yima namwogerako nanga nti misa ekola mukazi we yali akola dubai nakomawo wan mubiseera mm, bino mm. nibajja bamukebera n'omusajja ne bamukebera ayina mukwano gwe ali mu virus entebe nabagaa nti mwenna muli negative abagwagwa baletali gundi eziri positive the man is around yawandika ne baluwa naye giwa nakalema gayagala kulaba president expose these people I'm going to give you singa gundi esimu yange tebadde naligikuwadde naye gundi mweri naye nzize empapa esimu saje naye namulikodize nti dokita wima omusajja oyo he told me naga nti nsaba president mulageko abantu bano omuntu omu yamugamba nti gwene mchawo aina muganda we mu viral center yali amubolede gwene mukazi omuli negative gamba zo bakebera baba yola omusajja omukazi bamugali na ku makumi abiri omusajja 18 bali separate places ne bade omusajja ne bamutwala e hoye mu mudwa mu mudwa lyo yabalalu ye wali isolation omusajja nababuuza nti ifa mu positive ate abakozi bange mu clinic ate abagole mu gundi mukazi wange baabadde asiba tyebetebitukwatako tulikumu kugala kiliniki abala bakole this is commerce coronavirus museveni yali kuttaka museveni mafiye mukubye kuttaka i'm telling you the, the man is there the doctor is there is listening to you gena mucontacting tutekeko sente bwana ye ngaaliko yimu even ngaaliko yimu ayogere wa kusimu oba president amuyite ategere timu yabo nende munonya mwobo eh, nti nalabye abasajja abo nenga nedda nabo betaga kusomesa omanyi mumwakola ensobi abalamuzi tebasoma political science badokita tebasoma political science omuntu yenna atasoma political science logic propaganda taina munafu nnyo political science logic propaganda covid ngaawaddewalaby empigi anti oli museveni ekintu akitadde museveni tajjanga kunababbi wano olukungaana president museveni lweyasooka okuba ku consol square nga bamwaniriza aba dp abakazi tebakirizibwanga kutotobaza nviiri bazizinga waliyo kwaliko mubisi na soda nga tebalya kintu kyonna kiri expensive kasa yayingizaamu ababbi ababbi bawamba gavumenti ye most of the sives who have money here did not come from the push the, the vetels are poor ababbi obubbi yabuyolera wano kasita akola ekintu n'akifulumya ebweru nga babbi bakiwamba kati bakimaze dda eh, eh, no ababbi bakozesa nakugamba nti minisita wa uganda bamuwambira mu vetingi erinnya lyo lirirabayo nti semakula museveni agenda kuwa obaminisita hmm. ne bagenda mu vetingi erinnya lyo ne balitwalayo abafere balina abantu bwe mu vetingi nga kkubira essimu minisita semakula didn't i tell you that we have an assignment for you wait you see the problem with you people you forget people who help you kakati tukeze erinnya lyo bwerifuluma bwerifuluma waje oteeka sente ani gwokutwalira enkoko ona kugambye nti alina assignment yo hey. aba yakutega red paper neyekuba the following uh, uh, the vetting process erimu bano na bano na bano abaana balaba ebyo byenyini kakati wa red paper bakubire naga nti gundi yakikoledde nabaga nti kasowulira mu sevenes ages tsmsetrased ages eriyo ddirwa etambula baagala gwotwalire ono sente bebakubye mumawulire gaabwe do they ask the president to know uh, eh, eyo diru balina webagitwala kakati kankubulire baminisita ba museveni hmm. oyo acenge eh, politend and i can tell you 10 times the woman pretends to be working very hard he's not he's a destroyer ntinkubuulidde nti yefudde ow'ekitalo kati bajjayo omuntu omu maafiya ejjayo omuntu omu nanti nkubuulidde minisita ejjayo omuntu omu yakola ki ogenda mu wino naleeta commotion abantu ne beesiiga do you need to take a mosquito nets to, to, to wino if you can deliver mosquito nets atoleteyo commotion oyikwakitwala onegaalo bendize anti nkubuulira oyo mufu kakati nenkubuulira singa eminese lwadda hmm. akwata drive natwalira namugamba nitwalira mirundi ebirabo bibi ebya krisimas naawe semakula nokwata drive yomu nomugamba nitwalira mirundi ebirabo bibi ebya krisimas kumudiusinki nti ebibyo nebya eminese biriwo ebisoka okutuuka ndese mu drive yes kakati tell me mm. this minister of state for kampala namugwanya delivered the donation of the kabaka the intended recipients why doesn't she use the same method she used to deliver kabaka as a donation to deliver museveni z kaunga akakabaka mm. kantukadda tuyesa mtwitambale oyo guva guva guva guva chesawe namugwanya yakutte ebintu bya sabasajja kabaka byeyatona nebituuka gyebiraga ebya museveni tebirabibwa kakati kakati kyetuba tukola tukwate donation zonna tuziswale wakabaka kubanga ebyakabaka bituuka ebya museveni tebituuka delivered why does e namugwanya use the same method ono wa kampala simenye namugwanya eh. kakati the question is is not the method is because they're sabotaging Museveni. Era na waya ba mauli. Ebi tu ya sabo sa jakalaka. Ya tu ya tu sija. We ya ebi ya Museveni. Wanu kwe kwa misini. Na duka. We ebi ya Museveni biliwa. Ebi ya nene sibiliwa. Gatuna kama ebi ya sema kule. Ebi ya nene sibiliwa. Ebi ya nene sibiliwa. Ebi ya sema kule visoka mitoja. Yes. You would send to tina. Na driver eminence ya vituara. E mafia. Mm. E diverting. Ne creating. E, e, e, e scapegoat. tikati bonna bali ku mayindo yalemeseza akawunga national bill of standards mm. as if is a new, a new thing national bill of standards mwali bugenze president yali agenzeeyo minister egundi uh, uh, ono mamanga amiri yali agenzeeyo to see the machines they are using nze ngendayo ngendayo nentwalayo ayitemu zange ne recently natwalayo sanitizer it is not me nze nkola nkola mm. Eh, ndino mima nyindo nozi mina aba abana bakola ebintu ebyo kubanga atirisi buli mwezi entwala yayite naye ani yagenze eyo nti tulabe eki kago pulani zasigalawo tulabe ekyuma kino kikikola kasoobo lwaki kuba tikyali used to this t lwaki tetuddira national bill of standards nebeera spread mu regions oba yeremye akawunga tekali emere teriyo sente bazibba they have no food tufunye ebintu bibiri tufunye abazirakisa tufunye baminisa ba museveni abadde livalinga ebyakabaka byona bituuka netufuna abazirakisa abawadde abantu kakati neyo kwesioni gyogamba nti temujja gavamen